El 10 de septiembre de 1962 nace en Pilar una radio pública regional, la ZP12 Radio Carlos Antonio López AM700 de Pilar. Hoy cumple 54 años, apoyada en nuevos equipos de radiodifusión sonora y otros materiales técnicos, reemplazando el antiguo transmisor valvular de los años 1940 por equipamiento moderno.